Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde bir kardan adam yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler bir çay bardağı karbonatımız var. Çok az bir su koyacağız ve biraz sıvı sabun ekleyeceğiz. Şimdi ilk olarak karbonatı boşaltalım. Şöyle bir küçük çay bardağı karbonatımız var. Bunu ekledikten sonra içerisine şöyle birkaç kaşık su ekleyeceğiz. Şöyle bir kaşık ekleyip bir karıştıralım önce. Daha sonra eğer birleşmezse o zaman biraz daha ekleme yapabiliriz. ya da bir kaşık daha ekleyelim. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra şimdi biraz sıvı sabun ekleyeceğim. 2 kaşık sıvı sabun ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Evet şu an kıvam aldı. Artık kardan adamı yapmaya başlayabiliriz. Bakın Oldukça güzel oldu. Pekala şimdi kardan adamımızı yapabiliriz. Biraz kenardaki köşede kuru olanlar varsa onları da içine alalım. Bu şekilde. Şimdi artık elimizle kardan adamımıza şekil vereceğiz. Evet kardan adamımız bu şekilde. Tabi buna daha şapka, burun, ağız ekleyebilirsiniz. Yapması oldukça kolay. Sizler de kendi kardan adamınızı tasarlayabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.